Um, dois, três, bora! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E hoje, atendendo a pedidos, vamos jogar The King of Fighters 2002! E é claro que no meu trio não pode faltar um gordão! <laughs> Foi sugerido por inscritos aqui do canal. Se você quiser sugerir um jogo também, coloque aqui nos comentários ou lá no nosso grupo no Discord. E a primeira luta é contra Billy. E... Ação! Ah, beleza! Acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo. E agora, Yamasaki! É! Beleza! E agora, Mary! Ah, maldita! isso? Beleza! E vamos para o próximo! Se você está gostando do vídeo, não esquece do like, hein? E agora, os Cycle Soldiers! Começando pelo Kenzo! E agora... Atena! Que para alguns é a melhor personagem do jogo. Toma! <laughs> Beleza! Atena, fora! E agora sim! Isso lá é hora de dormir! Se você quiser que eu traga mais cópias pro canal, compartilhe esse vídeo. <laughs> o cara tá tão bêbado que não para de cair. <laughs> Isso, continua bebendo. <laughs> e agora? E agora K-Dash, máxima e whip. Começando pelo K-Dash. Ok. E agarra. Isso. De novo. Eu chamava ele de K. Pronto! <laughs> é assim que se faz. E agora, Win! Coitada da sua mãe. Pula não! e agora a máxima! Opa, Goro contra a máxima! Essa luta promete! vai, vai. Não saiu como eu planejava, mas... O importante é que vencemos! Viva para o próximo! E agora... o trio das garotas. Começando por Mai Shiranui. Olé! Beleza! E agora? Meili! Yeah! Beleza! Haha, que beleza! E agora, Yuri! Errei! E agora... O trio do Fatal Fury. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Começando pelo Joy. Ih, olha o cara aí. Tá me tirando. Ah! <laughs> Toma! <laughs> E agora, Terry! Vai, pega ele. Isso. Pegou. Isso. Beleza. E agora? Andy. <laughs> Beleza! Here comes a new challenger. E agora, Gula. Se você quiser jogar uns contra comigo, e como já é tradição aqui no canal, acesse o servidor do Discord, link na descrição do vídeo. E agora... Trio Orochi! Deu nem pro gasto. Isso! Pula! Não chega perto não! <laughs> e fora! E agora Jeremy! E agora, vamos para o chefe! Bugal! Olá, Shen! Pra cima dele! Ah! Isso! <laughs> Quem é o chefe agora? Hã? Você achava bonzão? Hã? Que isso? Ah! <laughs> Olé! E é isso aí, conseguimos! Derrotamos o Rugal! Só lembrando que se você quiser jogar uma partida comigo, acesse nosso servidor do Discord, hein? Vai estar tá na descrição do vídeo também, link na descrição do vídeo.